Xangô очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. Счастливое время недаром прошло, И вашу любовь, и родное тепло Мы в наших сердцах навсегда унесем Спасибо большое, спасибо за все Очень жалко расставаться любимый дом Дом, где весело встречаться В нашем городе родном Вместе с папой, вместе с мамой Эту песню пропоем Детский садик лучший самый В нашем городе в нашем городе родном.